Mm. Kwani kumbalisha mtu pete ndio unaweza kaishi naye? Kama ndani yake angekuwa amemweka sana Mungu karibu, asingeweza kuni kunisaliti. Huo ni wewe. Najua leo una pretend, najua hata na mimi leo ninakupretendia. Sasa mimi nimesha change sasa hivi. Wewe huja change tu. Hata, hata ugali maharage unasema unakuumiza tumbo na kati wewe kabisa wewe unaonekana kabisa nyumbani kwenu wewe umekulia na viazi mviringo, viazi viazi vya kuchoma. <laughs> Imagine mtu na mimi wanawake wote ambao wamekuaga fake. Ah, mara ya kwanza nilikuwa nafurahi tu kwamba nimerithi, okay, nitarithi vitu hivi, nitafanya hivi, lakini kumbe kuitwa mrithi wa Kanumba kwa asilimia kubwa nilirithi maadui na vita ya Kanumba. Wakati ukiwa karibu na mama Kanumba mm. na yale yote ya kuhusishwa na Freemason na kila kitu kikiwa kinaendelea mm uliwahi kusikia upande wa mama kama akizungumza lolote kwa sababu kulikuwa na maneno ya kwamba Kanumba kagoma kumtoa mama yake kafara ndio maana Freemason umemchukua. Bila shaka hata wewe utakuwa umewahi kusikia maneno kama mm, hayo. Yes, uliyasikia wapi? Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV. Siku ya leo nina bonge moja la interview exclusive na mtu mzima hapa ambaye anajua ukubwa wa maisha na ukubwa pia wa majukumu. Kashamvalisha mtu pete, lakini alianzia mbali na tuliona michakato ya ndoa, nini kiliendelea. Tunataka kusikia kutoka kwake live. Ila kabla tujasikia kutoka kwake, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kuniwezesha kuiona siku hii. Juni tisa ni siku ambayo nilizaliwa. Nashukuru pia baadhi ya watu wote mlioniwishi kuanzia asubuhi na hata zawadi ambazo nimezipata.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 Watu walikumisi mara ya kwanza tunafahamiana ni miaka inaenda mingapi sasa hivi mitano, mitano yes. yeah. na ilikuwa ni kipindi kile ambacho ulikuwa ndo unamaliza ilikuwa ni, ni chuo nilikuwa ndo nimemaliza chuo yes, yes nilikuwa nimemaliza chuo nikaenda nika nikafanya kazi kama mwaka mmoja hivi then mwaka uliofuata ndo tukakutana ndo tukakutana yeah katika exclusive interview ya kwanza kabisa mm. na leo nafanya exclusive interview nikiwa nimezaliwa ni moja wapo sasa tunaanza tuanzie kwenye baadhi ya watu ambao kuna wengine pengine hawakubahatika kuona mahojiano yale yes. bravo the brave kama fred mm. ni fredi nani alizaliwa wapi na kila kitu ijue historia yako kidogo tu pale mwanzoni kwanza historia yangu mwanzoni mimi ninaitwa majina yangu naitwa fredi abu swai bravo mm. fredi bravo abu swai Ndiyo, ndiyo. Yes, mimi nimezaliwa ni mtoto wa pili kwa mama yangu, ananipenda sana. Ndiyo. Ni mwigizaji, mwandaji wa filamu, mwandishi wa skripti. Mm. Yes, ni director. Hongera sana. Asante. Kufanana na Kanumba kulikufanya ukawafikia Watanzania na dunia mm. kwa haraka zaidi. Yeah. Na moja kati ya kitu ambacho kilikuwepo kwa sababu ilifikia hatua tukaona upo na mama Kanumba, mama Kanumba anakuita mwanaye na nini mm. Tukumbushe ile moment wakati unagundua kwanza unafanana na Kanumba, situation ilikuwaje na ni mm. wapi na lini ikawaje mm. mpaka ukaja kukutana na mama Kanumba yes. Mkaendeleaje? Kwa sababu kuna baadhi ya viprojekti vilikuwa vinaendelea mm. na mpaka sasa yes. Nini ambacho kinaendelea? ya mimi nili nilikuja kugundua nimefanana na Kanumba baada ya mtu mmoja siku moja kuniambia, bwana wewe umefanana na mtu fulani. Nikamwambia wewe unacheza. Namkumbuka huyo mtu wa kwanza kabisa kuniambia hivyo ilikuwa ni sokoni Arusha. Mm. Nilienda sokoni mtu akaniambia hivyo. Ndio baada ya hapo nikawa napata zile comment, umefanana na Kanumba, umefanana na Kanumba, lakini haikunifanya nibadilishe mtazamo wangu, haikunifanya niongeze wala nipunguze kitu, ila tu nilikuwa ninashangaa na kumuuliza Mungu maswali mengi mm. kwamba why, kwa sababu Kanumba ni mwigizaji na, na mimi ni mwigizaji mm. na mimi nimeanza kuigiza kabla Kanumba hajulikani mm. Nimeanza kuigiza ilikuwa ni mwaka elfu mbili na nne elfu mbili na tatu mm. elfu mbili na nne ukiwa na umri gani? Nikiwa na miaka ukipiga mahesabu hapo nilikuwa na miaka kumi na moja kumi mm. yes no yes kumi na kumi na moja yeah hivyo nilikuwa niko darasa la nne mm. la nne yeah darasa la nne la tatu ile la mm. tano la mm. sita zote nilikuwa naigiza mm. na miaka hiyo nilikuwa na, na, niliwahi kufanya kazi moja pamoja na Mrisho Mpoto mm. na Irene Sanga kipindi wanafanya Parapanda Arts mm. nilikuwa mdogo, walikuwa wananifundisha, nilikuwa mtoto mdogo sana mm. Kanumba alikuwa hajulikani mm. na tukasafiri tukaenda mpaka mpaka Iringa kupeleka misaada huko tukafanya stage play kipindi ilikuwa ni maigizo ya jukwani mm. baada ya hapo nikawa nafanya sana shuleni kila panapotokea maigizo nafanya nafanya mm. lakini baadaye ninapokuja kusikia kwamba nafanana na kanumba nikaona why nilivyokuwa kipindi hicho mdogo nika, nikaona okay sasa watu wananiambia mi nafanana na kanumba lakini mi ni mwigizaji na nini kipindi hicho kabla hata kanumba hajahiti mm nikawa najua okay, mimi nitakuja kuhit kuliko hata huyo Kalumba, watu ambaye wanamsema kwamba ninafanana naye mm. So ikawa hivyo, ndo safari yangu ikawa hivyo, lakini nilivyomaliza chuo nikaenda kusoma tena mm. uh, arts kwenye chuo kimoja kinaitwa kinaitwa TFTC mm. nikasoma directing, nikasoma acting, nikakutana na mtu mmoja anaitwa Crescent Muhenga mm. ni moja kati ya wazee ambao waliwatoa wali, wali, wali, wali kina Kanumba, waliwaandikia skripti kwenye kipindi cha kipindi hicho walikuwa ni Kaole Sanago mm. so tulikuwa tunakakaigizwa kapale chuoni na nini Mm. Nika nika nika nika nikaigiza nika akawa ananishuti kale kaigizo akaniona akaniambia nakutaka kwenye series yangu. Ndio mm. series ya kwanza naenda kucheza inaitwa Dhamira. Na akanipa jina nikawa naitwa Steve. Mm. So kwenye ile igizo ndo karibia ile igizo liendaenda, ndo kipindi tunaonana sasa mm. baada ya mama Kanumba kuangalia ile igizo na alikuwa na rafiki yake ambaye niko naye kwenye hilo igizo mm. akamwambia huyo kijana yupo namfahamu mm. tunaigiza naye sasa so, so, yule mama ndio akani connect na mama Kanumba akaniambia mama Kanumba anakutafuta nenda ndo nikaenda siku naenda kwa mama Kanumba <clears throat> kesho yake kumbe ndio ilikuwa inaenda kuwa Kanumba Day mm. akaniambia na mimi nilikuwa sijui hata kama ni Kanumba Day mm Nikamwambia kesho tuna, tunaenda kuweka maua kaburini, twende. Mimi nikajua ni kitu cha kawaida, niko kwenye mishemishi zangu na nakumbuka, ah, kesho ndo siku ya maua. Naenda siku kuweka maua pale kaburini, nakutana na waandishi wa habari. Mm. Ndio sasa naanza kutrendi, nimekaa weekend <clears throat> eh, weekend yake tena ndio naanza kuona kwenye front page za magazeti, page zote za media. Mm. Da, ilikuwa ni kitu kikubwa kwangu kwa sababu haijawahi kutokea sikuwahi kuhisi ninaweza nikafahamika nika kiasi hicho mm. Alafu nikaona watu wengine waliowahi kuniona kumbe wananikubali kwa sababu zile down ni chache kuliko zile za hivi, zile za hivi ni nyingi sana kwamba kumbe okay, ninaweza nikawa na kitu ambacho watu wanaweza wakakipenda. Ilinipa moyo zaidi, ikanisukuma na mimi kutafuta project, lakini mambo mengine akawa anatokea tena kabla ya kuja kwenye mambo yanayotokea mengine hapo mm mm. kwa sababu kuna mambo ambayo mimi pia nimeyasikia mm. nitakwambia, mm. utaniambia kama ndio au sio, ila kabla, ina maana mpaka unakuja kuweka maua katika kaburi la Kanumba, hukuwahi kukutana naye live? No, sijawahi kukutana naye live, ila niliwahi tu kumuona akipita barabarani mm. Kwa sababu mimi nilikuwa naishi Magomeni, ndio kwa nikamuona siku hiyo anapita barabarani, tukamshangaa msanii msanii yule ndo Kanumba. Ah, wakati huo anaelekea anex mm. anaenda, yani walikuwa wanafanya mazoezi anex na mimi nilikuwa nakaa pale pale lango la jiji hapa pembeni karibia na annex. Mm. So nikamwona Kanumba nikawa nikimwangalia nikiwa nina wish one day namuona, yani dream yangu ya, ya, ya kufanya sanaa mm. ni kubwa ndani yangu kuliko kitu chochote mm. Anaanza Mungu, inakuja dream. Hongera yani kabisa. Sasa kwa yote ambayo yalivyotokea mpaka unakuja kujikuta, kwanza ilikuwaje baada ya, ku, ya kuweka maua pale mm ukatrend na ulichukua headline kila mahali yeah. nafikiri kulikuwa hakuna chochote kilichokuwa trending zaidi yako kwa wakati ule yeah, yeah, yeah. tukasikia kuna project zitafuata na mama kanumba ukiwa tayarilipewa mpaka script ambazo kanumba alikuwa ameziandika mm. unajua kanumba ilikuwa afanye afanye movie na akina ukwa mm mama kanumba alinipa hizo script alinikabidhi mikoba yote mm. lakini hakunikabidhi uh, kwa namna ya kisheria Mm. Yalikuwa ni mazungumzo tu na mimi siku hiyo nilikuwa sijui kama nakabidhiwa. Mm. Na mama alikuwa akizungumza vitu vingi hata mimi sijui mm. kwa nini alikuwa anazungumza. Mm. Hatukuwahi kuplan mm. lakini yeye alikuwa akivizungumza, moyo wake ndio ulikuwa ukimtuma kuzungumza. So nahisi vitu vingi pia havikuweza kufanikiwa kwa sababu vilikuwa ni vya kuzungumzika, mm. havikuwa vitu havikuingia katika katika katika makaratasi ya kisheria zaidi. Mm. Yes so ikawa kama hivyo, lakini pia Mama Kanumba sio mwingi, sio I mean, sio sio movie uh, movie producer mm. Huenda labda hajui namna ya kuproduce movie mm. Huenda mimi ndio natakiwa ni produce, nilipewa kampuni ya Kanumba kuiendesha mm. mimi ni produce movie mm. Kama jinsi alivyokuwa na produce Kanumba, na ikiwezekana hata zile script nizifanye alizokuwa akizifanya ambazo Kanumba aliziacha kabla, ya kuzifanya mm. But ukiangalia pia production ya Kanumba, vifaa na vitu kama hivyo vilikuwa ni vya kizamani kidogo mm. Dream yangu mimi ni kucompete, sio kucompete, yani ni kufanya kitu ambacho ni the best mm. ambacho kita compete na vitu vingine international. Ninawezaje nikafanya hivyo vitu nikiwa na equipment ambazo haziko katika ile international level mm. Sikuwa na pesa kabisa ya kufanya mimi ni, ni, ni, ni, ni kodi vifaa na nifanye project, lakini ndani yangu tayari nilikuwa na vitu ambavyo natamani kuvifanya. Hicho kitu kikubwa kilinifelisha kwa kipindi kile, kwa sababu mimi ndio nilitakiwa nimsaidie mama Kanumba, sio yeye anisaidie mimi mm. Mimi nilikuwa bado ni mchanga kwenye sanaa Nisingeweza hata kuandika script, nisingeweza hata kufanya chochote. Nilikuwa bado ndo nilikuwa napitia mafunzo mm. kama nilivyokwambia <clears throat> nimefundishwa sana vitu vingi, na msingi wangu ulijengwa na Crescent Muhenga mm. so ikanipa wakati mgumu kwenye kutafuta watu, kwa sababu kufananishwa na Kanumba na kutrend ilitengeneza marafiki wengi na ilinipotezea marafiki wengi, ilinitengenezea maadui wengi. mm huenda kuna maadui wengine walikuwa wanapigana na mimi kwa levo ambayo walikuwa wakipigana na Kanumba. Kanumba alikuwa ni mkubwa mm. kiumri, kiuwezo, hata kama ni uwezo wa kufikiri, huenda alikuwa ni uwezo, ana uwezo mkubwa kuliko mimi kutokana na experience. Experience alikuwa amenizidi kwa kila kitu mm. hata kiuchumi mm. alikuwa amenizidi. Kwa wale aliokuwa akipambana nao mm. kwa ukubwa wake yeye, bado walipambana na mimi nikiwa sijui hata kama niko katika vita na watu hatari sana, lakini kumbe nilikuwa nime nimerithi kitu, niliitwa mrithi wa Kanumba, lakini kumbe ni <laughs> mara ya kwanza nilikuwa nafurahi tu kwamba nimerithi, okay, nitarithi vitu hivi, nitafanya hivi, lakini kumbe kuitwa mrithi wa Kanumba kwa asilimia kubwa nilirithi maadui na vita ya Kanumba. Hatari sana. Ilikuwa ni vita nzito ambayo inaendelea, lakini kwa sababu ni Mungu mwenyewe ndo aliamua mm. Basi kuna sehemu zingine alikuwa akinipitisha na kunifikisha mahali. Ile ilikuwa ni vita nzito ambayo inaendelea, ambayo inaendelea haijaisha, haijaisha mm. hiyo mm. ambayo inaendelea. Kama ulijikuta umetamka si bahati mbaya, sawa. Mm. Turudi hapa kwenye wakati unagundua kwamba mm. nimerithi maadui. Yes, ilikuwaje mpaka wagundua da, hapa tayari nisharithi maadui na nipo kwenye vita? Ulianza kuona vitu gani na nini kilitokea baada ya pale? Kwanza ni, ni, ni, nilianza kuona reaction za watu juu ya lile jambo mm. Mimi sikuwahi kujiposti kujiita Kanumba mm. hata mm. Ukiangalia kwenye mitandao yangu mtu anayenitumia message na kuniambia anayecomment na kuniambia unafanana Kanumba ni kitu ambacho waga sijibu, so najibu, namwambia ni asante au namwambia nini, kwa sababu nikisema asante hajui inayopitia ni yapi na kwa nini niseme asante? mm. Ila sasa uh, nilikuja kuona reaction zingine hadi za wasanii wakubwa mm. ambao screen, nili screenshot walivyokuwa wakiposti mitandaoni mpaka leo ninazo mm. kina Jimmy Mafufu mm. kina Mike Sangu ni kaka zangu, na ukiangalia kutoka Kanumba, mtu ambaye nilikuwa nikimkubali ni Jimmy Mafufu lakini ndio huyo huyo ambaye alinipiga vita na kuandika kwenye mtandao like kwamba yani kama serikali si ingekuwa inaruhusu jamani, ingemchapa makofi. Anajifananishaje na mtu huyo? Na amesoma anajua, sijajifananisha, sijajitangaza, sina nguvu hiyo, nimeitwa mm. habari zinaonyesha nimetafutwa mm. baada ya kuonekana, ndio na haijui historia yangu mimi, nimefanya sanaa niko mdogo kina, na kina Mrisho Mpoto ananifundisha Jibi Mafufu ajulikani yuko wapi. Mm. Wenda labda alikuwa analima mpunga. So bado akaja aka, aka, akawa anani, ananipiga vita, anatamka kiukweli, ilinipa ile kitu ilinipa mawazo makubwa na ilinifanya nijione mimi ni tofauti na wasanii wakubwa masta which is wrong. Mm. Kwa sababu baada ya hapo nimekuja nimekutana na masta wengine tunapendana, mm. tunaenda sawa umeona eh? mm. so nilivyoona zile reaction nikagundua okay, nini hii, nikaona kumbe kuna watu hawaipendi hii kitu mm. na ilikuwa ni kipindi ambacho ilitakiwa labda mimi nipate nafasi kwenye kwenye kazi mbalimbali, kwa sababu tayari nilikuwa ninaonekana basi nikawa na maadui wengi kiasi kwamba mtu akiona sura yangu kwamba okay, tunataka tumkasti huyo acheze kipa, kipa, kwenye movie yetu au kwenye series yetu kwenye nini, mwingine anasema ah, achana naye huyo, lakini hasemi achana naye kwa sababu labda performance yangu ni mbaya no, kwa sababu tu anataka mimi nisiwepo. Sijui nimemkosea nini yoyote, lakini ilinipa maadui kiasi kikubwa sana kwa macho ya mwilini na macho ya rohoni. Kwenye macho ya rohoni <laughs> tuingie kidogo. Yes. Uh, siku moja nilikuja kugundua kwamba nina maadui wengi na nilikuja kufunguka macho na kukaa kurudi kumuuliza Mungu na kukaa karibu na Mungu zaidi baada ya kujua kwamba mimi sina nguvu ya kunilinda. Mm. Na baada ya watu wengi sana kuniconvince kwamba <clears throat> wanisaidie namna ya kufika kwa wataalamu kwa sababu wali, wengine walikuwa wakiniona napigwa vita. Sasa mimi nafahamu mtaalamu ni Mungu, yaani huyu ndo mtaalamu wangu. Ndiyo. Vyote hivyo nilivyowahi kuvipitia, huenda kuna watu wanatamani hizo nafasi hawana mm. hawazipati na wanaenda kwa wataalamu wa kidunia ili wazipate, ili wazipate, lakini hawazipati. Mimi na mtaalamu wangu Mungu ninazipata mm. Manake Mungu hata leo hata na kesho atanipa tu zingine ambazo mimi sijazitafuta kwa nguvu zangu. Sahihi kabisa. So imani yangu ikawa inazidi kwa namna ambavyo ninapambana na hayo mambo mm. Wakati nafanya projekti yangu inaitwa The Modern Slaves mm. ambayo nilitakiwa niifanye pia na Mama Kanumba. Ndio. Yeah. Project niliandaa kwa muda wa miaka mitatu. nikutana na production ya kwanza, nataka kwenda kushuti wakaingia mitini. Yaani mambo yalikuwa yakiharibika kwa namna ya kwamba inafika mahali kama tunakitegemea hiki kikombe ili kutusogeze mbele, hiki kikombe kinaweza hata kikapasuka. Nachukulia mfano equipment kama laptop, tunataka tu, tu print script. Sasa laptop inazima, haujui ina tatizo gani, na ilikuwa nzima kabisa, ni nzima mm. Tunataka tuwashe gari iende sehemu fulani, gari itazima, haitawaka yeah. Ni vitu ambavyo sijui ni Mungu ndo alikuwa akiniletea, sijui ni Ibilisi alikuwa akivifanya, lakini vilizidisha na, na imani yangu kwa kuona kwamba kuna bato tofauti na hii ambayo ninaiona kwa macho halisi. Yes, kuna vitu vipo mm-hmm. huenda ni sio watu mm. Kwa sababu sitaki kujaji ni nani anafanya nini, nani ame, amejaribu nini mm lakini mimi huwa na in general, niko wapi, ninaelekea wapi. Kule ninapopaelekea panaruhusu kabisa hayo mambo yanitokee, hata kama binadamu mwingine hajayafanya. Je, ni Mungu ndo ananipitisha hapa ili nijifunze, ama ni Ibilisi ndo ananipitisha hapa ili nisifike kule? Mm. Yote yanawezekana, kwa sababu Mungu anaponitengeneza lazima anipitishe kwenye changamoto huenda ningekuwa star wa ghafla, maisha yangu yangeharibika, huenda ningeharibu maisha ya watu wengi, kwa sababu nilishaanza kuingia pia kwenye bangi mm. mi nilivuta bangi sana. Ilikuwaje wakati unaanza? Ni stress za, ma, za kazi za kutaka kufika mahali sifiki, sioni mwanga, kaa na kujiuliza mwenyewe, sina mtu wa kumshirikisha, utamshirikisha mtu hana msaada napata ushauri na huo ushauri nilijishauri mimi mwenyewe mm. mimi nisivute bangi, kwa sababu nilikuwa na marafiki zangu wanavuta bangi, mimi naambia mimi no, mimi sivuti. Nikaingia kwenye widi nikavuta bangi, nikaona okay. Siku ya kwanza ilikuwa Siku ya kwanza ilikuwa na noma, sikia chochote mm. mm. Mhm. Siku ya pili ilicheka sana uwanjani, nakumbuka mm. <laughs> ilicheka sana. Kilichokuwa kinakuchekesha sijui, naweza nikaangalia hiki kikombe mm. nikacheka nikaangalia moja mbili tatu nikahesabu hii mikunjo nikacheka siku hiyo niko nilienda na jamaa wangu akaniambia twende tukavute bangi leo nikamwambia tena nataka bangi jana mm. mimi ndo nilimwambia tupata wapi bangi akaniambia nataka bangi mm. twende tukaenda tukavuta bangi shewangu mm. nilicheka mpaka na hala wala barabara nacheka. Sasa tukarudi tukakaa kwenye meza kama hii, jamaa wangu kakaa hapa, mimi nimekaa hapa, tumeenda tumerudi nyumbani, mimi niko tu hivi nacheka na natulia na, ananiambia sasa, alivyogundua kwamba mimi kila anachokiongea mimi nacheka, akawa ananifanyia ha ha ha ha Hey, mimi nacheka yani naona oh yes hii ndio dunia. Uh-huh. So mara ya kwanza nikawa nacheka nacheka. Hilo ni somo lingine juu ya bangi. Mm. Na mpaka nakuja kuiacha. Mm. Ni somo lingine ilikufanyia nini mpaka ukaiacha afu tuendelee mbele yes bangi ilinizingua mm. bangi mm. sio kitu kizuri mm. asikwambie mtu bangi sio kitu kizuri mm. ilinifanya mambo makubwa nikawa naona ni madogo na sengine ni madogo tu nikawa na kama, kama ni mambo makubwa mm. yaani mtu anaweza kakufanyia jambo la ajabu la kukutia aibu mm. badala ya kumkemea mm. sindio badala ya kumkemea au kumwambia unakosea mm. unaweza ukacheka tu kawaida, au mtu akafanya jambo dogo tu, labda alikuwa akikutania kidogo, ukariakti, mimi unanichukuliaje? Kwa hiyo mimi e, tayari labda mmeshikana, yani unaona umezarauliwa, umeshaharibu, yani fanyeni kazi yenu wenyewe. Reaction zangu hazikuwa zile za kimungu, zile ambazo Mungu anataka ni react kulingana na hekima na busara yake mm. Ikawa inanipa uvivu. Mvuta bangi yoyote anajua, ukivuta bangi asubuhi, umeplani kutoka uende ukafanya dili fulani, ukishavuta bangi kutatoka. Siku ndio imeisha hapo. Dili unalimalizia kichwani, unalimalizia kichwani, majibu unayamalizia mwenyewe kichwani. Nahitaji nikakutane na Kelvin tuzungumze masuala fulani na nini. Nikishavuta bangi hii simu sitampigia Kelvin, naona uvivu ah. Sasa ah, vilaya bwana, sasa atakuwa sio amelala, nitapiga saa sita sita. Ikifika saa sita labda nimeshavuta kijiti changu tena kingine, ona ah, sema Kevi shukwe shukwe, ah, ah, sema ya zingua mbona najijibu mwenyewe mm. Wewe huku ni issue ambayo natakiwa mimi tuifanye, unipe hela, hautafanya utatafuta mtu mwingine, kwa sababu unaona mimi na delay. Bangi inafanya mtu adelay, utadelay kila namna. Kula sana vipi? Kula mm. Ah, alikuwa mhm. anagonga msosi, alikuwa anagonga msosi wa kutosha, na ikafika mahali hata nikienda ugenini muda wa chakula da nakula kakitu kadogo, la sivyo nitoke mahali niende nikale badi kijiti kidogo, hata nusu nikija, ah, hivi. Kipindi hicho ungekuwa na yule bibi harusi uliomvalisha pete kipindi kile, hapo mm. nahisi bangi ingekufanyia kitu gani? huenda ingeniharibia mahusiano, kwa sababu bangi imeniharibia mahusiano mengi kwa namna ya reaction, na bangi inamfanya mtu ajione yeye ni mtu mhalisia sana. Mi nilikuwa najiita mpaka rasta, yaani ni rahisi kuongea vitu, unajua sio, unajua hata kama mtu umekosea, siwezi nikakwambia direct kwa kukuchoma, kwa kukuumiza, nilikuwa nitafute hekima. Ndio maana ya hekima kuwepo kichwani ya mm. kukueleza mm. lakini bangi ilikuwa anamwambia mtu wewe nini wewe wewe unazingua angalia yani ah. yani natoa na conclusion pale pale kwao nampa namnyima mtu nafasi hata ya, ku, ya kujirudi na kuomba msamaha anaona huyu ni mtu mbaya wanawake wangu wote ambao nimekutana nao kipindi navuta bangi na wao walivuta bangi hmm? siwezi kuwa na demu mtu amekaa tuko mahali hivi afu nina smoke yeye yeah, smoke Namuona Snitch. Namuona yeye hapana. Lazima nimfundishe. Na walikuwa wanakubali. Yeah. Kitu ambacho Kevin kinaniumiza kwa namna ambayo mimi nimeacha, lakini wale wengine bado wanaendelea. Tena gari ndo limewaka hivi. Wanawake. Mm. Wanawake wangu wengi walivuta bangi, ambaye ni wachache sana ambao hawakuvuta bangi, tena niliwaheshimu sana lakini bangi linifanya nisione thamani ya mwanamke kwenye maisha yangu. Sijui labda kwa sababu niliwahi kuumizwa, kwa hiyo ikanifanya nisione thamani ya mwanamke. Nikiwa nikivuta bangi mimi na, na relax hata mm. mademu naweza nikastaki, naweza nikaenda sehemu kuna mademu kishavuta bangi, yani wote naona mbuzi hmm. tena ni bora anikorofishe mwanaume mwenzangu, lakini sio mwanamke. Wengi wanajua, hata washikaji zangu wanajua, akinikorofisha mwanamke, e bwana reaction yangu inakuwa ni kubwa sana kuliko akinikorofisha mwanaume, mpaka wanawake wakawa wananichukia, wanaona eh, huyu jamaa vipi? Naambia wewe nini wewe, kwenda wanakuona una sifa, unajisikia, unajiona. Sasa wao wananiona, wakiniona, wanaona niko social, sijioni, lakini wanajua mimi nina hasira. Bangi inakupa hasira, inakupa haikufanyi uwe mtu mzuri mm. kabisa, haikufanyi uwe mtu mzuri. Kwa hiyo bangi ilinisababishia vitu vingi, so hapo ni point yangu ni nini? huenda Mungu ameyaleta yote hayo ambayo tunasema ni changamoto ili ujifunze, ili nijifunze, nisija nikaitumia talenti yangu nikajitumia mimi nikafanya vitu vya kuharibu ile destiny yangu, lile lengo langu ambalo Mungu ameniumba nalo. kwa sababu kujia, lazima yote nifanye, lakini kuna lile jambo ambalo nikifunga macho ninajua ndo jukumu linalonifanya mimi niwe hai, lazima nije kulifanya. Turudi hapa kwenye maadui ambao uliwagundua sasa. Hmm maisha gani yaliendelea? Umepewa script na mama Kanumba, umerithishwa kampuni ukiitwa mrithi wa Kanumba. Yes. Tukitegemea kuziona kazi nyingi na kubwa. Yeah. Yeah, um, mama Kanumba ni mama ni mama na nafasi ambayo tunamweka, nafasi aliyopo sio nafasi. Ukivivaa viatu vyake, huenda uka uka uka uka ukapata mateso zaidi anayoyapata yeye. Labda hatuwezi jua ni kiasi gani anavumilia. Mm. Ni kitu kikubwa sana kimemkuta kwenye maisha yake kufiwa na Kanumba, na ni mama anahitaji msaada kwa namna ya kuona ni nani anaendeleza kile cha Kanumba, kuona ni nani anamsaidia. Anatamani kufulfill zile dream ambazo aliziacha mwanaye nahisi hata mama angu naye sasa hivi anahisi hivyo mm. so ni mama ambaye anasikiliza ushauri. Ukija na ushauri anausikiliza na anaufanyia kazi, akihisi utafanya kazi. Tukizungumza maadui, unajua hata wale maadui wa ufalme, ufalme unapopigwa, wale wale maadui ndio wanakuja kama marafiki ili kuumaliza ule ufalme watu waliokuwa wakimfuata mama Kanumba kumpa ushauri, labda si wote, lakini baadhi, huenda walikuwa wanamtoa kwenye njia ya kuto ya kuniamini mimi mm. akihisi kwamba huyu ni mdogo tu, hawezi kufanya kitu, akiwa haijui dream yangu kichwani ni ipi, kwa sababu ni ngumu kumweleza dream nilionayo, kwa sababu yeye hayupo kwenye industry, industry kwa hata nikimwelekeza aina ya kazi inayotaka kufanya hawezi kuona lile wazo langu la kichwani ninalotaka kulifanya. Kwake inampa wakati mgumu, anahisi mimi nina delay, lakini nataka nifanye kitu chenye quality. Waliokuwa wakimpa ushauri wengine walikuwa wakimwambia achana na huyo kijana, hana maana yoyote, hana maana yoyote, hana maana yoyote. Sidhani kama aliwahi kupata ushauri kwamba ah, yule kijana ni kijana mzuri sana mama, hebu kuwa naye. Shauri nyingi zilikuwa zikija, mama, kwani mimi sinaweza nikafanya kitu fulani? Yaani, mama, tufanye hiki, tufanye hiki. Hata wengine walikuwa wakimfuata mama, yule kijana mwenyewe hata nagi na Kanumba, sijui nini na nini. Sawa, inaweza ikawa hivyo, lakini uadui ulikuwa ni mwingi. Mama huenda alishindwa kuvumilia, akaona labda kweli huyu kijana labda hawezi kufikisha malengo yangu mahali mpaka tukashindwa kukamilisha tulichohitaji kukikamilisha mm. na niliingia kwenye matatizo mengi kipindi hiki nikiwa nazunguka na Mama Kanumba kuomba msaada wa wa production kwa ajili ya kufanya kazi kwa ajili ya kufanya nini. Niliingia mpaka maabusu no. Maabusu kabisa yeah. Tunayojua sisi au maabusu ya kwenye movie, maabusu ya pale Mlimani polisi chuo kikuu yeah. Ilikuwaje? tulienda kwa mtu mmoja ni mchungaji ambaye alinifuata mimi Facebook, jina lake nalihifadhi, akaniambia nakuona uko na Mama Kanumba nini, tuonane, tunaweza kufanya production, mimi nina vifaa na nini. Tukakutana siku hiyo, tukakutana mara ya pili, tukakutana mara ya tatu, nikamwambia tukutane basi na mama, kwa sababu si mama mimi naenda naye. Akasema sawa, tukutane na mama, njoni basi nyumbani kwangu. Tukaenda nyumbani kwake ambayo ni huko Makongo juu. mm. Tukafika, anaishi kwenye apartment kuna nyumba nyingi kwenye ile apartment na kuna watu wapo pale mm. Tukaenda tukazungumza deal, akasema ana vifaa, nikamwambia okay, sawa tutavitumia production nini nini, nikampa story yangu ambayo ninaandika kila kitu. Tukamaliza siku hiyo kutoka Makongo juu, akawa anamrudisha mama nyumbani. Mimi nikamwambia niacheni Mlimani City, natakiwa nionane na watu wengine hapa. Sawa, akampeleka mama Kimara, mimi nikabaki Mlimani City. Kaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne inapigiwa simu na mke wa yule mchungaji mm. akinishinikiza nikubali kwamba nilifanya wizi siku hiyo, kwamba baada ya kuniacha pale Mlimani City nilirudi nikavunja mlango, nikavunja mlango, nikaingia ndani, nikaiba laptop na vifaafaa vingine sijui, nikatoka nikaondoka mm. siku ya nne ndo wananipigia simu, wananiambia kubali, na kamera zimekuona, kubali. Na uzuri zile rekodi zao ninazo mpaka leo. Baada ya simu yao kukata tu, mama Kanumba naye akanipigia simu, mwanangu, umeniaibisha. Kwa nini hmm. tumeenda sehemu, umeenda kuvunja sehemu za watu, kumbe ni jambazi, umeiba. Nikamwambia mama, kama mnataka kunitoa kwenye hii deal, nitoeni basi taratibu, hivi mnavyonitoa mnaniathiri. mm fanyeni hiyo mambo yenu, mimi nitoe, lakini msinitoe hivi, mnanifanyisha yani namna najisikia vibaya mm. nitakufuru. Akaniambia nini, na kati kamera zimekuona na nini, kamera si zimekuona? Nikamwambia sawa, kama kamera zimeniona mimi, nataka hata kamera iliyopiga picha tu, sio hata video mm. hata picha tu ya kuedit. Mimi najua mimi na edit, ni editor mm. wale na walipokuwa wanashinikiza, kubali wewe, kubali kubali, tumalizane sasa nikubali nini na mimi sijafanya hicho kitu? Kamera mm. zimekuona. Nikamwambia sawa, nendeni polisi. Leo ni siku ya nne, ndio mnapiga simu, nendeni polisi, na mimi naenda polisi. Nikaenda polisi ya mahali nilipokuwa naishi Mbagala, wakaniambia nenda polisi ya kule. Kesho yake asubuhi naenda polisi ya kule na wakuta wao wamewekwa kiti moto, wanaambiwa mna uhakika gani? mm. na mama Kanumba akaniambia sasa, ili niamini nisione hiyo video kwamba kweli kumbe wao wanaweza kawa ni washenzi Kumbe hao wanaweza wakawa ni washenzi, kuna kitu wanakutaka kufanyia eh? Haya, video isipoiona mimi nitakuamini wewe, sitawaamini wao. Mm. Nilipofika pale polisi, mimi nikawekwa ndani na wao wakawa wanaomba msamaha kwa namna ya kwamba wameshakosea kisheria, kwa sababu kama mtu kavunja nyumba yenu kaiba vitu vyenu, siku zote mlikuwa mnasubiri nini? Mnakuja kumpigia simu siku ya nne, na ni kwa nini mumpigie mtuhumiwa mumlazimishe kwamba akubali? Mm. Kwamba kumbe na wao labda uenda walikuwa kwenye rekodi wanataka mimi nitishie lakini mimi ni mtu ni mdogo sana, ni mdogo sana, sina lolote, lakini licha ya kuwa na maadui, nina watu wako nyuma yangu wananipenda mm. na wananisaidia, lakini hawajui production mm. hawawezi nisaidia kwenye upande wa production, watanisaidia kwa vitu vingine, kisheria, kinini, watanisaidia ndio. So baadhi ya watu wakanisaidia, wakaniambia relax, subiri usiandike maelezo yoyote mpaka wanasheria. Nikawapigia wanasheria wakaniambia okay, usiwe na wasiwasi. Kesi ikafutwa ika, ika, ika na wale jamaa kaniomba msamaha, nikawasamehe. Sikutaka kuendeleza hiyo kesi. Kwa nini walifuta? Kwa sababu walikuwa hawana ushahidi na mm. tayari walikuwa wameshanishtumu mimi kwa kitu ambacho sijakifanya, na wao ndani ya mioyo yao wanajua sijafanya. Sababu za wao kukushtumu hivyo haijulikani ni kwa nini. Sikutaka kujua. Sikutaka kujua. Baada ya pale maisha yaliendeleaje? Maisha yaliendelea. Kati yako Mama Kanumba kazi na kila kitu. Ah, tukawa tumeplani kazi, nikapata rafiki zangu wakanikubalia tufanye kazi kwa pamoja, kwa sababu Watanzania wenzangu wengi walikuwa wenye production walikuwa wakiniangusha wakini unakuta wengine tunapangilia tuna, tuna mambo tunasema tunashuti kesho Mm. Leo tunafanya kila kitu, tumeshagawa script, tumefanya nini. Kesho muda wa kushuti watu wameingia meeting. Kwa sasa nilipopata rafiki zangu kutoka Kenya tukashuti movie yangu ya kwanza ambayo The Modern Slave. Mm. Siku ya kwanza nataka kushuti. Kwanza nilimwambia mama Kanumba, sasa mama, nimepata production, njoo tu njoo tushuti na nini. Mama Kanumba akanikatalia. Mm. Mm -hmm. Akanikatalia yeah, kwa sababu pia sikuwa na pesa mm. sikuwa na pesa ya kumpatia japokuwa hatukuwa tumeambiana mi nimpatie pesa mm. ila nilishindwa kumpatia pesa aliyokuwa akihitaji malipo yeah hivyo kitu kama hicho mm. mm. tukuwa tumeplani tufanye kwa pamoja na nini kwa hiyo simlaumu simlaumu kwa sababu yeye ni mama na tayari alikuwa ashapitia ushauri kwa watu wengi wengi sana mm. kwa hiyo labda aliona mimi siko serious lakini nilikuwa niko serious na mungu anajua mm. ile project nikikumbuka inanipa mateso sana ya moyo kwa sababu mpaka leo sijaitoa mm. lakini imekuwa ikipata changamoto nyingi sana siku ya kwanza tuna shuti tumewasha taa kwenye jumba bovu kama hili, naongea na mtu wa makeup, taa imewaka hivi kwa ajili ya kutoshuti na, sasa ile taa inaniumiza. Naongea na mtu wa makeup hivi, nikae pembeni, nikadumbukia kwenye shimo kubwa la choo da, shimo kubwa lile mm. mpaka mm. kutolewa mpaka kuendelea mambo mengine, mguu ukatenguka, tukazima kamera, tukakaa kama wiki mbili hatushuti. Maumia hapo. mm -hmm ni baada ya Mungu mwenyewe kupambana na changamoto zilizokuwa zikitokea. Project ambayo nitakiwa kuifanya wiki tatu nilifanya kwa miezi minne. Lile jumba bovu katika shimo la choo ulilotumbukia mule, mm. jumba lile lilikuwa bovu kwa maana ya limetumika au ni bovu kwa maana halijakamilika? Ni jumba ambalo lilijengwa halijakamilika, lilijengwa zamani, wakawa wanaishi wauni humo na mambo ya machata machata, yaani limesahaulikaga, tunaita mm. nyumba bovu. Choo kile kilikuwa hakitumiki. Sasa choo kimoja katika ile nyumba mm. choo cha ndani mm. kumbe kimejengwa juu ya lile shimo kubwa mm. kwa hiyo hapa, palikuwa hapajafunikwa hapa mm ni choo kiko ndani ile nyumba mm. So wakati mi naongea hivi tuna shoot pale, wakati naongea hivi naingia kwenye kujibanza sehemu, kumbe ndo shimo liko pale kwenye choo ambacho kinatumika, hakitumiki hakija, kilikuwa kimejengwa unasema ni choo cha ndani, lakini hakijawekewa ile okay. Kwao ni mdomo wa ile shimo kubwa, sawa mm. Lilikuwa bado halijafunikwa na lilikuwa lina limejaa maji mm. mpaka Jitihada za kulitoa kufanya nini, ya... au kunywa maji kidogo yeah, pole so nika nika nika nika nikafanikiwa <clears throat> kupona nikaingia front mm. kwa msaada wa mungu nikafanya project nikamaliza ambayo mpaka sasa hivi haujaitoa soon nitaitoa inaitwaje au ndo tuta the modern slaves okay mm. uh -huh ni project ambayo nimeandika mimi mwenyewe, nimefanya mimi mwenyewe, nimedirect, nimeta kila kitu, vitu vingi, asilimia kubwa nimefanya mwenyewe mm. Lakini project nina uhakika itakaa hata miaka kumi zaidi ya hapa, utaipeleka, utaipeleka mahali itaishi, kwa sababu ndio dream, ndio nilipokuwa nikifikiria kufanya. Hongera kwa hilo Kwa hiyo baada ya hapo nini ambacho kiliendelea mpaka kuja kufikia hatua tunakuona bwana harusi mtarajiwa? kwenye moja na mbili hapa na pale, fighting za maisha, kutafuta huku kutafuta huku, nikakutana na ndugu zangu, nikakutana na watu wakaniita kipindi fulani, kwenye kipindi fulani kinaruka ka channel fulani. Nihitaji wewe, unaelewa <laughs> sawa. So kilikuwa ni kipindi cha mahusiano mm. Nikakutana na dada mmoja anaitwa Baby naye mm. Hmm, Amina Kibiki mm tukaplani kwamba tuendelee na maisha, kwa sababu yeye ni mtu ana kazi zake za sanaa na mimi na za kwangu, basi tunaweza tukajoin force tukafanya kitu, lakini kupitia mahusiano. Mahusiano ndio yanayotukutanisha, na yale mahusiano kuna kitu kimoja mimi ninakifahamu mm. Niliwahi kufundishwa na na mwalimu wangu mama yangu Prophetess spriza mm. kuhusiana na mahusiano dating mm. kuna stages mpaka unaoa, kuna stage inatakiwa uzipitie, pitie dating, sindio? Friendship kwanza mm -hmm. friend, hata kama ni friendship ya siku mbili tatu, stage ya kwanza, stage ya kwanza. Tukitoka hapo naweza nikasema okay, sawa, wacha tu date mm. tuna date. Watu wengi wanafikiria ku date ni kufanya baadhi ya mambo mm. Mtu mnaweza mkawa mmeshafanya tendo la ndoa na hamko kwenye ndoa, lakini unasema huyu jamaa na date naye mm. Lakini kumbe mmeshaingia hadi kwenye ndoa huko. So kuna stage ya kwanza friendship, stage ya pili ni dating, stage ya tatu ni engagement, si ndio? Eh, mm. mnakuwa na uchu katika uchumba. Stage ya mwisho ni kuoana mm. so unapokutana na mwanamke kama wewe una dream mm. za kuwa na mke za kuwa na mtu ambaye unajua, si wanaume tunahitaji mtu ambaye anakupush Deo. mtu ambaye hii ni engine ikikosa mafuta haiwezi kuwaka Sahihi. mtu ambaye anakuwa kama mafuta sasa yanayoingia kwenye engine ili uweze kuoperate. Mwanamke ametengenezwa kama mafuta ya engine mm. anisaidie mimi mwanaume si ndio? Haijalishi ana uwezo gani, ana pesa kiasi gani, ana akili kiasi gani, lakini kwa mume wake akae amsaidie mume wake. Mama anapojitambua lazima motivate baba, na ndio mama ambaye mimi nilikuwa nikimtafuta mm. So nikakutana na Baby Nai tukaingia kwenye hivi hii hii michakato. Mchakato wa kwanza wa friendship tukawa marafiki, nikamwona ni dada mmoja, mtu safi sana. Baby Nai ni mtu mwenye roho nyeupe mm yani ni dada mmoja safi sana, piga stori, tunaenjoy, tunacheka, tunataniana. Ukiwa kwenye mahusiano na bebi naye unaenjoy, ni rafiki mm. Tukatoka kwenye stage tukaingia kwenye stage ya dating mm. Stage ya dating, kwanza tufahamiane familia zetu, tufahamiane vitu ambavyo tunapenda, unajua eh? mm. Sio unamuoa mtu kumbe yeye anapenda mziki kuliko kitu chochote, alafu wewe unapenda kanisa ndio lazima ujue na mkubaliane pale kwenye dating mm. na unaruhusiwa kudeti watu hata watano kumi thelathini hamsini mia mm. kwa wakati mmoja ukiwa unatafuta ukiwa unatafuta mmoja nikawa na date na bibi nai na date na dada mwingine na date na dada mwingine na date na dada mwingine na date na wadada wengi kumbuka kudate sio kukis kudate sio kufanya sex mm ni kukaa kwenye meza, tunapata dina kwa pamoja na tukaenda beach kwa pamoja, tukanywa vinywaji, tunaongea tunaongea, tunajuana familia zetu, lakini kila mmoja moyoni mwake akiwa anajua huyu mtu ninamwangalia awe mtu wangu. Kwa pale naweza nika cancel nikaona, mm, hapana, kumbe wewe umesema wewe unapenda kuua, mimi sipendi kuua. Okay, sawa, mimi si wewe, siwezi kuwa na wewe. story ninazopiga mimi, ah, juzi kuna jamaa amekuja, nimemchoma kisu, nimeondoka mimi, polisi wamekuja, nimeua watatu. Hmm. Lazima dada utasema hapana, huyu kaka siwezi kuwa naye. Lakini tulikuwa kwenye dating. Sasa mimi na bibi naye tulikuwa kwenye dating, tukafanikiwa kuvuka kwenye dating, tukaingia mpaka nikambalisha pete engagement. Hatua kubwa sana, hatua kubwa sana. Mpaka nafanya ile swala nilikuwa nimemaanisha na ilikuwa hmm, ni swala ambalo lilikuwa linanipeleka mahali, lakini pale pale ndo nikaja tuka nikaona hapana, no, na unaruhusiwa mm. Unaweza kumbalisha mtu pete ukaruhusiwa. Mm -mm. Kwani kumbalisha mtu pete ndio unaweza kaishi naye? No. Kwani babake ukishambalisha msichana pete babake atasema ah, sasa nenda kwa mmeo. Bado sijamuoa. Japokuwa mm. pete haziwezi kuvalishwa nne kwa hivi dole vyote. Atavalisha mtu mmoja. Na siwezi nikawavalisha pete wasichana sita. Hmm. Nitamvalisha mmoja. Hata kama alikuwa na wadate kumi. Kwa bebi naye akabahatika. Akabahatika kupita kwenye kile kinyang'anyiro. Mm. Lakini kwa bahati mbaya tukaishia hapo kwenye engagement. Kitu gani kilifanya muishie hapo? Ni vitu vingi sana. Mm. Siku zote binadamu hawezi kujificha kwa asilimia zote, utamuona tu. Mm. Bebi naye ni dada mzuri, mrembo, anapendeza, anavutia. Mm ana mapaja mazuri kama unavyoyaona kwenye video zake. Mm. Umeshayaona wapi na wapi? Kila mtu anayejua mapaja ya Baby Nae. Mm. Mm. Wewe yani unavyoyajua wewe ni sana kila mtu anavyoyajua. Eh. Hey. Wewe ujui zaidi. Mimi nayaona mapaja. Unajua najua structure ya binadamu ikoje. Unajua ili ili ili jagi hata ukiliziba na na naniu na karatasi au mfuko. Mm. Kuna mfuko transparent hata kama ni mnenenene ukiangalia hivi unaona mm, mbona jagi limekaa hivi? Auna. Alafu kuna mfuko mwingine umebana, unaona ah, kumbe ile jagi hapa limevimba vimba hivi eh? Mm. Lakini pia unaweza kaweka mfuko mwingine umechanika mm. au umeupandisha mpaka hapa mm. kuona okay, huku hapa onekana lakini oh, hapa panaonekana, basi hapa patakuwa hapa patakuwa pana, yaani tunaona na yeah, sure. Yeah, hata ukiangalia kwenye video zake mapaja yake unayaona na utayapenda. <laughs> kwa hiyo uliona tu kwa macho ya niliona kwa macho mapaja ya Bibi Nai. Ni mwanamke mzuri, anavutia mm. na tulishindwana tabia yeye yeah, akiwa na tabia zipi, wewe ukiwa unazo zipi? Mimi ni mtu wa ni, ni star au ni Star Stara eh? inategemea star, lakini mimi naelewa mm. Una, unataka kumaanisha kitu gani? Yaani kuna vitu siwezi kuvifanya mbele za watu yeah, kwa sababu nikivifanya mbele za watu, hata video nikijirekodi nikizituma kwa watu mm. zinanipa taswira mbaya na zinanipa taswira mbaya kwa namna ya kwamba kesho na kutwa watoto wangu wakiniona itakuwaje mbaya. mm. Tayari kashatengeneza question mark kwangu kwamba hatuwezi kuwa pamoja, kwa sababu kupitia dream yake yeye siwezi kumbadilisha Baby Nine ni mwanamke ambaye siwezi kumcontrol. Si control watu na sita na control mwanamke nitakayemuoa. Mm. Lakini tuelezane, mimi ni baba, mimi ni kichwa. Maana ya kichwa ni nini? Head of state ndio inatangulia. Mm. Sehemu ambayo nyoka anapita, kichwa kilishapita kwanza. Ehe. Si ndio? Sasa mimi ni kichwa, nahitaji mtu ambaye atanisikiza na mtu ambaye atafanya kile kitu ambacho nampa idea. Mimi ninatoa idea, wewe kama mama ipe nyama ifike mahali, au kama ni mbaya toa ya kwako, mimi kama baba nitaipa nyama mm. itafika mahali. saingine sio rasio sio vizuri kuchukulia vitu kwa hasira, kuhukumu papo kwa papo kukasirika bila kujua. Mtu anaweza akakwambia, mtu anaweza kaja akaniambia, Kevi, ah, Kevi jana tulikuwa tumekaa naye amekusema vibaya. Ah, Kevi mpumbavu, afu huyu Kevi ngoja wewe Kevi, we fara tu, si nini? No, hiyo sio hekima. Tunahitaji hekima ya kiungu mm. Hekima inayotoka kwa Mungu haituruhusu tufanye hivyo. Sasa ah, twende direct hapo tuko direct tusichukulie mifano ya kevi kwa baby nai ilikuwaje baby nai ni mtu ambaye ana react mm. sipo kwa ajili ya kumwelezea mabaya ya baby nai mm. kila hata mimi nina mabaya yangu mm. hata mimi nina mabaya yangu tena yanaweza kawa ni mengi kuliko ya baby nai lakini tu ndio hivyo yani yaani inafika mahali tunasema kwamba haiwezekani baby nai ana react sasa kwa baby nai mm. mpaka unamvalisha pete ina maana kuna taratibu ambazo zilifuatwa Ndiyo. Baada ya kushindikana, hatua zipi ambazo ulizichukua ku tuseme ku cancel zile process ambazo zilikuwa on progress? Uh, hakuna hatua yoyote ilichukuliwa kucancel mm. Lakini tu kitendo cha kutokuwa pamoja, maanake hamna kitu kinachoweza kuendelea tena. Lakini ulikuwa umeshafika kwenye familia yao? Yeah. Alikuwa akafika kwenye familia yenu? No. Kwa nini? Kwa sababu mimi nahitaji uhakika zaidi wa mtu nimpeleka kwenye familia yangu. Wow. Mimi ndio nayeoa, sio ninayeolewa. Mm. Kwa mimi nina time yangu mm. ya kuoa mm. hata kama mwanamke anaweza kawa na hela ya kugaramikia harusi na vitu vyote mm. abaki na hela yake, afu mimi nitatumia elfu hamsini yangu kuoa mm. kumuoa yeye, hela yake akafanyia vitu vingine. So mimi ndio nina ile timetable, ndio nina ile ratiba ndo najua naenda kuolea wapi, ninawambiaje familia yangu, ninaifanyaje hivi na hivi na hivi na hivi nioe. Baada ya kukansel, kipi ambacho kiliendelea kwenye familia yako? Mm. Wakiwa wanajua kijana wao ipo kwenye prosesi za kuelekea kuoa, lakini kwenye familia yao wakiwa wanasubiri wewe uwe mtoto wa kiume katika familia yao. Kwanza familia yangu ilikuwa ikiona, ili nilivyowaambia kuna mwanamke niko naye na ili kitu ilikuwa sio siri, walikuwa wakimfuatilia <clears throat> dada zangu, ndugu zangu wengine, wadogo zangu, kina nani, wajomba, mashangazi. Walikuwa mi, familia yangu ni familia yenye maadili mm. Walikuwa wakiona video za Baby naye kitu ambacho siwezi kumkataza Baby naye na hata nikimkataza ataweza kukubali kuacha ku, kujionyesha vile, kukatika ku, kuonyesha <clears throat> viungo vyako vya kwenye mwili hadharani ni kitu ambacho hakiwezekani. Familia yangu ilipata shida kidogo, iliweweseka, ikaona mm -mm. Unataka kumuoa huyu mwanamke, unahisi sisi tuende naye sawa? Kwa hiyo familia, mama yangu akaniwe, kwa hiyo wajukuu zangu na wao iko siku watakuwa hivi. Kwa hiyo nitegemea iko siku na wewe unaweza ukatengeneza hata video ya ngono ukairusha au hata kama sio video ya ngono, lakini viungo vyako vinaonekana ukarusha. Ilitengeneza ukakasi mkubwa sana kwenye kichwa changu. Sikuweza kumstopisha bibi naye, sikuweza kumstopisha. Sasa kama nimeshindwa kuistopisha, gari imeenda kugonga ukuta ikavunja, gari imefeli breki. Shida ni tatizo liko kwangu, tatizo liko kwenye gari iliyofeli breki hizo uliko kwenye ile gari iliyofeli break Shida yangu sio gari igonge ukuta ivunje, no, lakini gari imeshafeli break imegonga ukuta, imevunja, nafanyaje? Lakini je, ningesema nioe ile tarehe kumi na mbili mwezi wa pili mm. hayo mambo ningekutana nayo ndani ya ndoa, kwa sababu tu ya mhemko naoa kesho kutwa no. Sawa, hiyo kuonesha maungo yake mm ilikuwa ina, inakupa jilas au ilikuwa wewe wewe tu ulikuwa hupendezwi nayo au na wivu pia ulichangia? Wivu hauwezi kuchangia mm. ila ilikuwa inanipa tafakari nzito mm. namtegemea Mungu na naamini juu ya Mungu mm. nampeleka kanisani mwanamke ambaye anaonekana viungo vyake anakatika, nikiangalia faida hakuna mm. ya kufanya hivyo hakuna, hakuna. Sasa maanake nini? Na mimi sipendi. Sasa wewe haukumuona kabla? Kabla hakuwa anatuma hizo video kweli? mm. na wakati unakutana naye, lakini ulikumbuka huyu ndio ule mwanamke ambaye alikuwa anatafuta mwanaume yeah. Ukaridhia? Nikaridhia. Wakati unamwacha ukuona kama unamwaibisha? Anaaibika, pengine alijua kashapata wa kumstiri kuna na, kitu, kuna kitu kimoja watu wengi wanakosea mm. haswa wanawake, mnisamee. Mwanamke ukimpa mimba, kuna mwingine anakutafutia yeye mimba mm. mko kwenye mahusiano, labda anakutafutia kwamba nataka mimba na yule mm. kwa hiyo mnaingia kwenye mahusiano, anakuseduce, mnafanya tendo, anapata mimba alafu baada ya yeye kukupa mimba anakufosi akiamini kwamba kitendo cha wewe kuwa yeye kuwa na mimba yako wewe utamuoa ni makosa. Mwanaume haoi kwa sababu eti una mimba, mwanaume haoi kwa sababu eti anataka kumheshimisha mtu, kuificha aibu yake. Mm. Mwanaume haoi kwa sababu eti familia yangu inataka nimwoe mtu fulani. Mm. Mwanaume haoi kwa sababu eti yeye muda umeshaisha, anataka na yeye aonekane kaoa. Mm. Kuna vitu viwili mwanaume hatakiwi kuvifanya. Mm. Cha kwanza kabisa muhimu, mwanaume hatakiwi kukosea kuvuka barabara akikosea kuvuka kuvuka barabara atagongwa na gari, atakufa. Mm. Cha pili, mwanaume haruhusiwi au hatakiwi kukosea kuoa, kwa sababu yule unayemuoa akusaidia akufanye uwe sasa yule Kelvin, uwe yule Bravo. Ukimuoa mtu wrong, hautakuwa yule ambaye unatakiwa kuwa, utakufa kwa sababu usipotimiza jukumu la Mungu ambalo ameliweka ndani yako utakufa, au utakuwa chizi, utakuwa kama jiwe, huna faida yoyote. Kama ni mtu unayejitambua akilini mwako, unajua ni nini unatakiwa kukifanya kwenye hii dunia, basi utachagua vile vilivyo sahihi na vinavyosapoti ile career yako, vinavyosapoti ile destiny yako. Utachagua vile vinavyosapoti kule unapoelekea, hata marafiki, hata aina ya mambo yako unayoyafanya, hata imani unayoiamini. Iamini ile unayohisi hii itanifikisha pale ambapo natakiwa kufika. Mungu hana hasara Mungu anaweza akakuinua leo hapa ukawa mtu fulani na kesho akakuchukua akaleta mwingine kama wewe hivyo, hata mkafanana, hata kutembea mkafanana jukumu, lakini atalifanya ile jukumu. Kwani safari ya watu waliotoka Israel waliotoka waliotoka Israel Misri, si ndio? Mm. wakienda nchi yao walioahidiwa, mm. waliahidiwa wiki tatu, ni wiki tatu si eh. mm. wala sasa sio siku 40. Siku 40 zilikuwa ni nyingi, lakini walitembea kwa miezi kwa miaka 40 wale waliotoka sio wale waliofika. Mungu alikuwa na hasara pale? No, ilikuwa ni pale pale, lakini waliokuwa wakiyafanya aliwafanya wakadelay. Mungu akaona hawana maana, akawatoa kaleta kizazi kingine, akaleta kizazi kingine. Sawa, baada ya wewe kugairisha hilo mm. mambo yalikuwaje baina yako sasa wewe na wakati huo ni mchumba tayari mm. mchumba wako Baby naye yeah mambo yalikuwaje mm. kwako wewe na yeye sasa juzi ilikuwa ni birthday yangu tarehe ishirini moja mwezi wa tano mm. alinipost nikamshukuru ananikumbuka nami namkumbuka kuna vitu vizuri navikumbuka kutoka kwake yeye ni binadamu mm. ana mambo mazuri mengi kuliko haya machache tu ambayo nimezungumza hapa mm. kwayo nayakumbuka sana yale mambo mazuri kama yeye ni mtu mwenye akili timamu atakumbuka mambo yangu mazuri yapi? Kwa tunabakia hapo, tunabakia hapo kwa sasa hivi, tubakie hapo tubakie hapo hapo mm. Tusifike hata kwa jamaa mwingine anaitwa Baraka, huyo alitokea Tandaimba akaja kumvalisha pete bibi naye akaikataa. Mm, ni maamuzi ya bibi naye ku kuivaa pete au kuto kuivaa pete ya yule bwana au hata bwana mwingine atakayekuja. kuja, kwa sababu hata mimi nahitaji familia. Itafika time na mimi mm. nitapata wa kumvalisha pete, nitaoa. Mm. Bebi naye alilia kwa uchungu sana, lakini kwa nini? Maumivu ambayo aliyapata baada ya kumvalisha pete na kutokumwoa. Mm. Pole, mi nampa pole kama kuna mahali nimepafanya nimemuumiza, nime, nime, nime mi ni binadamu, siko perfect, kanisamee. mm. mm um, turudi pale kwa wale mabinti wale mabinti gani kile wale ambao walikuwa tuseme wapenzi wako oh yes yeah uh, kwa wale mabinti bado sasa hivi naendelea kudate na date na wasichana kadha wa kadha nikitarajia kumpata mmoja kuna wale ambao uliwaingiza kwenye kuvuta oh okay ah, yeah waliendelea kuvuta bangi, wengine sina mawasiliano nao, sijui kama wameacha au, lakini wataacha. Kitu kimoja nimejifunza mimi, nimefight 4 years kuacha bangi. Miaka minne ninapambana niache bangi, nikiwa ninajua inaniathiri na nikiwa naona grafu yangu inaenda hivi na grafu yangu iende iende hivi au iende hivi lakini grafu inaenda hivi ya uvutaji ya uvutaji. Nilikuwa nasa kama grafu inaenda hivi, huko ninapoelekea ni wapi? Mimi sijamchagua, sijamtafuta Mungu kiivo, lakini Mungu amenitafuta mimi kwa kiasi kikubwa sana. Mungu amekuwa akinivuta na kunipa tafakari ambazo amebaki akiniacha hivi nikizitafakari. Zile tafakari zingine zimekuja ku, kutokea kama ndoto, zimekuja kutokea kama maono, zimekuja kutokea kama sauti zinazozungumza nami, ndio zinanikumbusha. Sijui ni nini nilikifanya kikubwa sana cha kumlipa Mungu anisaidie kwa kiasi hicho, lakini ni kwa rehema zake tu, naona yeye mwenyewe amenichagua. Kwa hiyo ni jukumu langu kutii kile kitu ambacho ninaona kinaniumiza. Kuvuta bangi iliniumiza, kuona ninapotea ninaweza nikaingia ndani kwangu, okay, nimekuja kuchukua kikombe, nikiwa nimeshavuta bangi naingia ndani, nasema nimekuja kuchukua nini, nitakaa hapa, nitaangalia pazia, nikuja kuchukua nini vile, nikuja kuchukua hmm, ah, sema kevi, yani mbona mafaili yanapoingiliana mm. mpaka baadaye ah, kumbe nikuja kuchukua kikombe, yameshapita masaa mawili sifanyi kitu changu kwa time ambayo natakiwa kufanya. Kuna siku nilikuwa naongea na simu, nimeweka simu hapa. Hey, mambo vipi? nimemaliza hey, naendelea na vitu vyangu hivi. Nimebakia hivi karibia nu, karibia masaa mawili niko hivi. Mm. Na natafuta simu hivi, simu yangu sijui iko sehemu gani. Yaani bangi. bangi. baada nakuja ah, ah. Baada ya jasho kuja hapa. Ah, kumbe nina simu hapa. Na ni rahisi comfort, niko comfortable na simu yangu hivi kitu ambacho kimenidhalilisha na ilikuwa inaniumiza roho kwamba mimi ndo napotea hivi, mimi mwenye hii dream ndio naishia hapa. Nilichokifanya cha kwanza, nilimwambia Mungu, hii itamsaidia mtu yoyote ambaye anatamani kuacha bangi. Nikamwambia Mungu, au kuacha kitu chochote ambacho unahisi ni kibaya, moyo wako umeshakwambia ni kibaya, ukitaka kukiacha. Binadamu tuna uwezo mdogo sana, hatuna nguvu tumeumbwa wadhaifu, tunadili na mwenye nguvu aliyekuwepo huko kwenye ufalme wa Mungu ambaye ni Ibilisi. Anajua kila kitu kwenye hii dunia. Hatuwezi sisi kwa nguvu zetu kupambana naye, lakini kwa nguvu za Mungu sisi tunaweza tukamshinda na wala asitusogelee kabisa. Nilimkabidhi Mungu life yangu, nikamwambia Mungu, navuta bangi lakini sitaacha kukuimbia, napenda kuimba, sitaacha kusali kwa sababu nikisali najipata amani, sitaacha kusoma yale ambayo nikiyasoma yananipa faraja. Nitasoma vitabu vyako, nikawa nasoma siku hiyo nikafikiria, nikapata wazo, nikasema kwa nini nisitoe sadaka? Mchawi anatoa kafara, anaweza akachinja hata kakuku, anaweza sio akafanya kanini, wengine wanachinja hadi mtu kwa ajili ya kupeleka mahali wajibiwe maombi yao. Mimi kwako Mungu ninapeleka kitu gani? ndani kwangu lilikuwa na saa moja kali sana ya gharama. Nikasema ndani kwangu na kitu cha gharama, kipi nikitoe? Siwezi kujikata mkono ili nikupe ni, uone nimetoa kitu cha thamani, kwamba ninahitaji maisha yangu yabadilike, na kitu cha gharama. Naomba hii saa ni ya gharama humu ndani, nitoe sadaka kukuonyesha jinsi gani moyo wangu unahitaji mabadiliko. Nikachukua ile saa nikaitoa sadaka, uliuza au ulitoa sadaka yenyewe kama yenyewe? kama yenyewe nilipeleka mm. sehemu husika ambayo mimi nilipata a, a, sauti iliniambia nipeleke huko mm. nikapeleka sehemu husika. Sauti inaweza kuambia upeleke, umpe mtu fulani. Sauti inaweza kukwambia hiyo simu yako ambayo ndio inakufanya uwe zuzu, mpe mtu mwingine, chukua kiswaswadu. Ukisikiliza sauti ya Mungu kwa undani, utaona ina maelekezo, na yale maelekezo ukiyafuata yanaenda kupeleka kule ambapo unatakiwa wewe kwenda ila tu binadamu huwa tunaogopa kwa haya mazingira yanayotuzunguka kwa sasa hivi, kama ni mazingira ya shida, mazingira ya aibu, mazingira ya kukata tamaa, mazingira ya ugonjwa tunayaogopa, tunashindwa kuisikia ile sauti, inakuwa ni ndogo. Lakini ile sauti ukisikiliza, ile sauti ndogo inafanya mambo makubwa. Ile sauti ndogo, nikakubali nikatoa ile saa yangu sadaka, na nikaitoa sadaka nikisema, Mungu, nahitaji niache bangi, siombi chochote nahitaji unajua, nahitaji hela, nahitaji sijui nini, nahitaji mke, nahitaji vitu fulani, nahitaji vitu fulani, ila Mungu, nahitaji sasa hivi unijibu jambo langu hili moja tu, nataka niache bangi, nisaidie, mimi nimeshindwa. Then hiyo ni stage number one, kitu ambacho nikifanya. Stage number one, kukubali kwamba umekosea na kukataa hicho kitu ndani yako. Nikasema lakini nitaendelea kusali, nitaendelea kufuata Mungu, ila bado mimi nitavuta bangi, na nikawa navuta bangi. Sometimes natoka church na niko church na sali, na nikiwa na sali na feel na feel uwepo wa Mungu ndani yangu, na yupo ananipa mambo mema, mawazo mema, na nikitoka hapo na nina bangi yangu mfukoni, nikitoka hapo naenda navuta bangi, namaliza na relax, lakini bado kuna kitu kinaniumiza kwenye moyo. Acha. Okay, sawa, umetaka kuacha, ila muamini Mungu, endelea kumwomba Mungu, usichoke. Nikapata wazo siku moja, nikasema wazo lingine sasa likaniambia kwa nini usi usimwambie mtu ambaye unamwamini kwamba unaacha bangi. Nikasema okay, nimwambie mtu eh, eh nimwambie mtu kwamba sipendi kuacha bangi, I mean nataka kuacha bangi. Yes, nikamfuata mtu mmoja ninayemwamini sana, ninampenda na ni mtu ambaye ninaogopa asije akajua ninavuta bangi. Afu yule yule ndo nikamfuata, nikamwambia nataka tuzungumze. Akaniambia nini? Nikamwambia mimi navuta bangi mpaka sasa hivi natamani kuacha, siwezi. Akasmile. Akiwa wa kike ni mama yangu anaitwa prophet Triza. Okay. Akasmile akaniambia, wow, utaacha tu my son, nikiwa najua ndani yake anaumia kwamba mimi navuta bangi. Sikutaka ajue, lakini nikamwambia direct, navuta bangi, lakini nahitaji kuacha. Akaniambia, oh, my son, utaacha tu kwani inakusaidia nini? Akili mwangu nikajiuliza, kwani inasaidia nini? Nikiangalia inanifanya nakuwa na maakili mengi, nikizungumza nazungumza mapointi ai, nikikaa kwenye kuandika script man, naandika script yani, ikiwa na direct movie na direct movie yani, naona nikipewa tu scene hivi, afu nikamwambia character ndio wao hapa, nikiangalia hivi eneo, hey, naona huyu apite hivi apite hivi, kama e eh, bwana, nakuwa genius lakini kuna side effect ambazo zinanifanya na kuwa vibaya. Lakini kama Mungu ameniumba mimi kuwa genius, kabla sijavuta bangi bado kuna watu walikuwa wakiniona mimi ni genius, lakini sasa hivi siwezi kuvuta, siwezi kuwa yule genius ambao watu walikuwa wakiniona bila kuvuta bangi. Hicho kitu kilikuwa kinaniumiza kwamba napoteza uhalisia wangu bila kuvuta bangi, nakuwa sio yule ambaye nimepewa ule uwezo, unakuwa sio ule wa kwangu. Wa kwangu nautaka hata nikiwa sijavuta bangi nautaka, nataka mimi nirudi niwe yule Bravo ambaye nikikaa hivi ninawaza hata sijavuta bangi. Yes, nikawa najiuliza kwani inanisaidia nini? Nikaona hasara nisipovuta bangi, nikivuta bangi kuna faida na hasara, lakini zile faida za kuvuta bangi ninaweza nikazipata hata nisipovuta, ila zile hasara za kuvuta bangi siwezi kupata zile hasara kama sijavuta bangi. Na kipi muhimu kati ya hivi? Hasara sio muhimu sana mimi kuzipata, ila hizi faida ni muhimu kupata. Kama hizi faida naweza nikazipata kabla sijavuta, nikiwa sijavuta, basi wacha niache nizitafute tu hizi faida. Na kama nikivuta bangi napata hizi hasara kwenye maisha yangu, ni mbaya sana hizi hasara kuwepo, kwa sababu zinanipotezea future. Mbona okay. Kumbuka ni neno moja liliambiwa, kwani inakusaidia nini? Utaacha tu. Usiache kumuomba Mungu eh? Muombe Mungu, ukimaliza kama unataka kuvuta zako kavute, lakini hakikisha unamuomba Mungu, kaa karibu na Mungu. Usije ukamwacha Mungu kwa sababu ya tatizo ambalo unaona ni zito. Kama watu walitoka sehemu fulani wakafika mahali wanakimbizwa na adui, wakafika mwisho wakaona ni bahari wakakata tamaa, wakaona hawawezi kufanya kitu, wakamwomba Mungu. Mungu akamtumia mmoja wao, akasema piga fimbo, fimbo pale, pakawa njia, wakapita. Kwani bangi na bahari, speed adui akaja speed, akapotea. Kama adui alikuwa anataka kupitia kwenye sehemu ya bangi, anapotea. Sawa, ukafanikiwa, ina maana kuacha kwa njia hiyo. Yes unaonekana una, una, una, una mikasa mizito sana pia kwenye maisha yako upande wa mahusiano mm, hasa ukisema kwamba <laughs> umedeti na unadeti wanawake wengi mm. safari yako ya kwenye mahusiano kuanzia mm. mwanzo mpaka tulipofika mm. unaweza ukashea nasi tupate experience tujifunze mazuri tuyabebe yes. mabaya tuyabwage mara ya kwanza kabisa, alafu tupite tuje mpaka tulipofika. Tukimaliza tunamalizia hapa kwenye project zako mm. Kuna project nyingi na kuna kitu kimoja kikubwa sana ambacho nahitaji tuzungumze yes. Ila tuanzie hapa kwenye hii safari ya mahusiano. Safari ya mahusiano ni kwamba <laughs> niliwahi kuwa kwenye mahusiano na dada mmoja, rafiki yangu sana, ambaye tulikuwa tuwatokea utotoni mm. family friend mpaka naenda shule mi nimesoma boarding Boys mm. naenda shule likizo lazima niombe kwenda Arusha kwa sababu mm. najua kule Arusha kuna mtu anafanya moyo wangu una enjoy mm-hmm. unajua mapenzi ya utotoni yanakuwa ni mazuri sana ah, kama mtu mzima mimi nahisi nikiapa, nikipata zile vibration nilizokuwa nikizipata kipindi kile cha mm. utotoni hamfanyi mapenzi lakini kuna kanamna yani ukimwona mtu ukikaa naye yani unajisikia unapenda unaenjoy unajua uh-huh. Mhm. ndo nilikuwa na yule dada mpaka tumekuwa wakubwa na hakuwahi kufanya mapenzi mm. na mi najua wote tunajua mm. lakini kipindi fulani nikakakaa kidogo tukawa tunawasiliana nikampa nikawa niko likizo likizo moja sikuenda likizo ya pili nikaenda nikakutana naye tukawa tumeshakutana tuko wakubwa na tunawasiliana miaka yote ananiambia safi naambia nitakuja nitakuja njoo tunafika kufanya hilo tendo kumbe alikuwa tayari ameshafanya na mtu mwingine kipindi kifupi cha nyuma hapo mm. iliniumiza sana na akadeti tena na rafiki yangu ikaniumiza sana sana kwa kipindi chote kile tokea tuko utotoni Mnaahidiana. Tunaahidiana, mwanamke nikimkisi hapa amepata faida kubwa sana, kwa yaani sababu nikimkisi hapa na uhakika hata ndani ya moyo wake kuna kitu kitamgusa. Nime nime nimekusanya nguvu zangu zote spiritually kwamba nikimkisi mwanamke hapa, na ni mwanamke ambaye nimemchagua halisi kabisa, nitaenda kumuoa, wewe ndio nilikuwa namkisi hapa na nilikuwa nampenda. Ndio mwanamke wa kwanza. Niko unajua, uko kwenye mapenzi unampenda mtu mpaka mnalia. Hatari sana. <laughs> Yaani mnapendana mpaka mnalia, jamani, nakupenda. <laughs> Siku ambayo ulilia ilikuwaje? Siku hiyo nakumbuka tulikuwa kwenye jumba chakavu. Mm <laughs> tulikuwa tukienda huko kwenye ni jirani, tunaenda mhm. hapo mm. kwenye hilo jumba, jumba bovu bovu. Ah, yani nyumba haijakamilika. Mm tunaingia hapo, tuna kiss tuna kiss tuna kiss, tunakaa tunakumbatiana, tunalia, yaani sio kama mtu anatuonea hata <laughs> tunapendana mpaka tunalia. Yaani natamani hizo moment. si mwigizaji. Mm. <laughs> okay, ukitaka eh. kuziona nitatengeneza short film. <laughs> Uh-huh. yes. So tunalia pale, tunamaliza, narudi nyumbani, tuna chat, tunaongea. yani, yaani mpaka nalifeel lakini alikuja kuni mm. akafanya mapenzi na mtu mwingine hivyo. Kuna sikupenda tena, nikaja nikampenda dada mmoja mm. Ile dada alivyompenda rafiki yangu, kwa sababu katika ukubwa nikampeleka nyumbani, akafahamiana na familia yangu na nini, lakini sikuwa na hela, unajua eh? Mm. Dada anapenda kuwa kama Jokate Kidoti, anapenda kuwa kama wemasepetu ona mm. tatizo Gharama lazima ikutoke. Mm. Sasa kama sina gharama ya kumfanya vile, kuna wenye hizo hela mm. Nikamtafutia nafasi ya kufanya kazi posta Dar es Salaam mm. Maanake hata ukienda kula lunch afu ni piskali mm. Kuna watu watahudumia hizo hiyo lunch yako miezi yote sita, ukifika tu pale unakula kwa bili mm. Kuna mabradha men fulani hivi yani wana drive, kwa hiyo rahisi kukutana naye mm -hmm. Akimwangalia hapa Msela Kabwela naye hana mm. hana hili wala lile. Simlaumu yule dada mm. na naumu roho iliyokuwa ndani yake, kwa sababu nilisema kwamba mm. mahusiano yanavunjika kwa sababu hakuna hofu ya Mungu mm. kama ndani yake angekuwa amemweka sana Mungu karibu, asingeweza kuni, kunisaliti. Iliendaje mpaka kusaliti wakati umempeleka posta kufanya kazi, na ulimtoa wapi pia? Ninajua kazi ambayo anaifanya mm. nimemtafutia kazi, nafahamu kazi anayoifanya mm kwamba haimfanyi yeye kuwa bize mm. na kipindi ndio ameingia kwenye kazi tunawasiliana kila siku kila saa video yaani mapenzi yako moto mm. lakini ikafika kipindi niko bize mm. uko bize sawa asubuhi uko bize mpaka mchana hadi mda wa lanchi mbona lanchi umeenda lanchi ujanipigia simu hata tuongee kidogo niambie tu umekula nini na nini no niko busy mm, nikaanza kudoubt hii bize ni bize gani kumbe kuna mtu alikuwa na sasa tayari kumbe kuna mtu kashapatikana, yupo karibu, yupo karibu live live. Mm-hmm. Kwa hiyo akawa nani akaniacha. Unajua, kuachana sio kuambiana tumeachana. Mnaweza mkawa mnafanya mpaka tendo, lakini mmeachana kumbe kitambo. Kuachana ni kitendo cha mimi kubadilisha akili yangu kuihamishia sehemu nyingine. Nimeshakuacha na naweza nika pretend nikiwa na wewe, nakuwa na wewe, nafurahi na nini, lakini ndani yangu najua kingetoka hapa nina kwangu nampenda kuliko huyu. Kwa hiyo tukaachana. Sikuwahi kufumia message yake, lakini aliniambia tu bwana, ah, wewe naye unaniboa. Kwa sababu ule upendo ulikuwa umenikaa na ninampenda, lazima nimfuatilie. Mm. Mbona? Lazima nimfuatilie. Lazima kuna vitu akivifanya nimwambie, mbona hiki unafanya sio? Ulipomfuatilia ukagundua nini? Nikagundua ana date na mtu mwingine ambaye kakuzidi nini? kanizidi vitu vyote <laughs> lakini huenda labda ajanizidi akili mm. na future na destiny mm. ambavyo wanawake wengi waangalii wanawake wengi wanaangalia material things mm. lakini mwanamke mwenye hofu ya mungu mm. anaangalia kile kilichoko ndani yako ni jinsi gani mwanamke mwenye hofu ya mungu na mwanamke ambaye unatakiwa utafute mwanaume usiangalie mwanaume na nini Unaweza ukapata mwanaume akakununulia hata kisiwa, lakini ukaishi naye akakutesa vibaya sana, usifurahi katika maisha yako yote, na ukamzalia watoto na akakuweka kwenye kifungo kikubwa sana, na wewe mwenyewe destini yako ikafa. Lakini mwanamke ukitaka kumuona, ukitaka kumpenda mwanaume, angalia yule mwanaume ana nini ndani yake, kifananishe na wewe. Je, unaweza ukakisapoti mwanaume ambaye ane, amehisi umemgusa ndani yake kwenye lile jukumu lake, hata kuacha. Mwanamke akikugusa moyo wako kwa namna ya kusapoti kile kilichoko ndani yako ambacho unakifanya, ambacho kiko ndani yako, una tageti nacho lile ile destiny yako, yule wewe akikuona akakumotivate, huyu mwanamke mwanaume uwaga hamwachi. Lakini mwanamke anataka mwanaume akumuoa, anakutana nawe leo kesho nakwambia, so babe, basi hela ya kusuka. Umeshaongea vitu vilivyonitouch mpaka nikutumia hela ya kusuka. Nimekwambia mimi naweza nikadeti watu kumi na tano wote nitawatumia hela ya kusuka? No, nitamtumia yule ambaye amewin, kile ambacho kipo kwenye destiny yako, yule ambaye ananifaa. Sawa, baada ya yule pale kugundua na kila kitu kikawa kimepita tukaachana ukaenda nikawa natangatanga naruka njia mm. e bwana akipita huyu imo akipita huyu imo sasa sikupenda tena mm. kabisa nikawa na roho ngumu ndo mpaka nakuja kuingia kwenye mabangi yani sasa ndio utaniambia mm. utaniambia nini mwanamke mimi wewe umenipenda ulipendi pita hivi, na mahusiano yangu mengi nimeyavunja yani hapo mwanzoni mwanzoni tu. Yani mimi nakutana naye na mtu leo kwenye mahusiano. Unajua wanawake kuna namna fulani wana pretend kuliko sisi wanaume. Hata wanaume tuna pretend kwa sababu wanawake wanataka tuwa pretendie ndio watukubali. Huwa tuna pretend zile siku za kwanza, lakini mwanamke anaweza ka pretend siku zote, anaga mwisho <laughs> <laughs> umeona hana mwisho yani sasa o, tu, yani hilo jambo lako hiyo hiyo pretend yako ifikie mwisho basi si ndio eh? uwe, wewe sasa ni kuone wewe najua leo una pretend najua hata na mimi leo ninakupretendia sasa mimi nimesha change sasa hivi wewe huja change tu Hata, hata ugali maharage unasema inakuumiza tumbo, nakati wewe kabisa, wewe unaonekana kabisa nyumbani kwenu umekulia na viazi mviringo, viazi viazi vya kuchoma <laughs> imagine mtu na mimi wanawake wote ambao wamekuaga fake ah, hawamalizi siku mbili yani sasa bangi ndo ilikuwa inanituma vizuri pale mm. <laughs> akai dakika kumi na tano na mimi mm. yani tumeenda sehemu labda tunakunywa niko na washikaji na nini na nini kisa tu umeona leo nimepata hela unataka henken jamani si wewe unakunywaga kivanti kako hapo au wewe unakujuaga yani nazungumzia tu yani mpano hmm. yani ah, ndio mbona uko fake wewe yani ah, sawa okay sawa okay tumefanya mambo kama hivyo na nini tunazungumza hapa na pale tunazungumzia life yetu wewe unazungumza mambo mazuri tu unazungumza tu yani like so mimi nikawa nina, yani hata nikikutana na mwanamke tayari kuna stage inakuwa ninakutana naye mimi nishaivuka yeye yuko huku mm. kwa sababu ya fikra mtu anevuta bangi mara nyingi fikra zake zinakuwa tayari zichaenda mbele Mm. mnasalimiana kasha kuangalia huyu vipi huyu vipi huyu vipi amesha yaani kusoma lakini kumbe nyie mko yani wewe unaona mko hapa kumbe yuko huko mm, kasha kuacha yani kasha kuacha yani kashapiga step yani tayari ameshazungumza kashajijibu kasha kusoma kasha kuona unajua zile mm. so nikatabia nilikuwa niko nako na baada na kuangalia nimeshaumizwa na mwanamke ambaye nilimpenda nikampe oh, mwanamke nikimpeleka kwa mama yangu mm. mimi ni mtoto wa kiume kwa mama yangu peke yangu mm. mwanamke nikimpeleka kwa mama mm. Maanake nimeshagundua yeye anafanana na mama. Wanaume tunapenda kuwa wanawake wanaofanana na mama zetu kabisa, kwa sababu tunaamini mama zetu ndio the best, ndio si ndio? mm. Sasa kama umefanya kitu cha tofauti ambacho hata nikimwambia mama yangu atahuzunika, naumia na mimi mara mia najuta. Ukaja ukapata ambaye yupo real au kupata? Da, sikupata mpaka leo. Sasa hiyo ni interview inayokuja sawa turudi kwenye ila ila kwa ulivyojibu tu mwenye mm. kujiongeza atajiongeza japokuwa utajiongeza lakini uhakika tutakuja kupata eh, huyu yes. rili ikawaje na nini na nini mm. tutakuja kujua na nikwambie kitu mm. kuna wanawake wapo rili na wanapenda mm. na wale wanawake wanatakiwa waolewe lakini kinachotokea ya wanaolewa wengine mm. na wengine hawataolewa mm. kwa sababu hawajakutana na wanaume sahii wanaume na sisi nao ni vichefuchefu mm. kuna wanawake walishatokeaga hapo katikati wamenipenda kwa dhati, lakini mimi ndokawa sieleweki mm. kabisa, nishakuwa jini baada ya kwanza kueleweka, umefikiria kuwatafuta? Yeah, na deti hivi na deti na wasichana kadhaa mm. lakini soon kuna mmoja atakuwa mke wangu. Wakati una, una na kurudisha nyuma mm. kuelekea kuhitimisha, lakini yes mm, kamera ya Kanumba Mm. Umesema zingine zilikuwa ni, ni old kidogo old, lakini yes. Kazi mpaka leo zina quality mm. Ina maana kuna kuna nini katikati hapo? Uh, walikuwa wanazingatia ufanyaji wa kazi mm. na ukiangalia quality ya sasa ya kipindi kile na sasa hivi tofauti, zina quality lakini sio kama sasa hivi. Yes, sasa hivi ni quality zaidi. Ndio yeah. Sasa kuna kuna maneno yalisemwa sana Mm. Kanumba kafa kaondoka na vyake. Mm. Na kuna kamera ambayo ilinunuliwa ya bei sana, sijui ni bei gani. Mm. Na baada ya Kanumba kufariki tu mm. ile kamera nayo haifanyi kazi. Wewe ukiwa kama mrithi wa Kanumba mm. ambao ulivikuta vifaa vyote mpaka script mezani na kila kitu, hilo lilikuwepo? Kwanza sikukuta hiyo kamera Mm. hiyo mm. ambayo inazungumzwa mm. vifaa vingi vilikuwa vimeshauzwa uzwa wale wa mama mama ambaye wale watu ambao mama alikuwa akiwapa mama Kanumba alikuwa akiwapa production waenda kwa shoot nini, walikuwa hawarudi na vifaa vingine vinauzwa, mama hajui mm. hajui, hajui, hajui kwamba hiki kilichoondoka leo ni tripod, hajui mama mm. tunarudisha vifaa vitu haya, sawa, rudisheni. Kwa hapakuwa na uangalizi, kwa mm. vitu mm. vingi mimi sikuvikuta kabisa, ni vingi sikuvikuta. Hiyo story uliisikia? nilikuwa nikisikia sikia nje yes. ilikuwa ikihusishwa na Freemason pia mm, hapana mm, Freemason wenyewe hawajawai kuniambia hicho kitu mm. Freemason wewe wamekuambia nini hawajawai kuniambia kitu chochote na sina mawasiliano na hawa watu ah, ah. Freemason wenyewe hawajawahi kuniambia hicho kitu mm. it means kwamba kingekuwepo wangeniambia na kama wangeniambia ina maana tunajuana <laughs> kwa sababu tunazungumzia watu wawili, tunazungumzia Freemason, tunazungumzia Kanumba. Kanumba asijawai kukutana naye mm. na yeye hawezi kuzungumzia hicho kitu cha upotevu, wa vifaa mm. mwingine ambaye tunamhusisha upotevu wa vifaa ni mm. Freemason, hajawahi kuniambia juu ya hivyo vitu mm. yes. Sivijui. we unafahamu nini au unaelewa nini ukisikia Freemason? Mm. According to wao sielewi sana kiukweli, sielewi mm. Mm. Umewahi kutaka kuchunguza chochote kile kutokana na ukubwa aliokuwa nao Kanumba kuhusishwa na Freemason na ukubwa wa mapokezi yako baada ya kuitwa mrithi wa Kanumba? Mm, kwa ukubwa wa Kanumba mimi naweza nikautafsiri kwamba mimi siku zote huwa napenda kuthink positive. Mm. Naweza kasema Mungu alimchagua na Mungu alimpa ile nafasi na Mungu amembariki. Mm. Yes lakini Freemason sifahamu kuhusu hiyo mm. kwa sababu hata kama walikuwa wote pamoja sikuwahi kuwaona wote mm. mm. labda siku Freemason wakisema kwamba au oh, tulikuwa na Kanumba tumemchukua, labda ndo nitaamini, lakini sasa hivi siwezi kuamini kitu. Mimi ninachokiamini tu, Mungu amemleta mtu wake, mtu wake kafanya mambo yake, amemaliza, ameondoka. Wakati ukiwa karibu na mama Kanumba mm. na yale yote ya kuhusishwa na Freemason na kila kitu kikiwa kinaendelea mm uliwahi kusikia upande wa mama kama akizungumza lolote kwa sababu kulikuwa na maneno ya kwamba Kanumba kagoma kumtoa mama yake kafara, ndio maana Freemason umemchukua. Bila shaka hata wewe utakuwa umewahi kusikia maneno kama hayo. kusikia. yeah. Yes, uliyasikia wapi? Kwa watu watu tu. Mm. Juu juu ambao <laughs> juu juu. Kwa mama ilikuwaje? Mama kwanza, huwezi kuamini, sijawahi kumuuliza hayo mambo na yeye hajawahi kuzungumzia aliye kuzungumza. Ni kitu gani ambacho huwa alikuwa akikitaja sana unapomkumbuka mwanaye? Alikuwa akimtaja Lulu kwamba kamuua mwanaye. Kivipi? Uje kusema yeye atakuwa mama hivi kivipi? Uh, nahisi mama baada ya Lulu kushinda ile kesi mm. Nahisi mama alikuwa anategemea faraja kubwa kutoka kwa Elizabeth Michael mm. Lakini hakuipata mm. according to the situation mm. lakini hakuipata ile faraja. Sijui ni nani alisababisha, aidha labda mama ni binadamu pia, labda ni yeye alisababisha kutokuipata, kwamba Lulu kutokumjali, au labda ni Lulu mwenyewe aliona nisimjali kulingana kila mmoja alikuwa na washauri wake. Hizo ni nafasi, ni sehemu mbili zinazovutana. Katikati kulikuwa na kitu gani? Labda, lakini mimi huwa mara nyingi sipendi sana kusikiliza vitu vya watu, kwa sababu Lulu hajawahi kuniambia mm. na mama Kanumba hajawahi kuniambia. Lulu yeye amekuambia kitu gani zaidi? Mm, hajawahi kuniambia. Kwanza sijawahi kukutana naye mm. kunieleza kitu gani ambacho nikipenda kwake Lulu mm. nimependa ni msichana ambaye ana dream mm. mm. ukiona mwanamke anaolewa anahitaji kutengeneza familia yake mm. basi ni mwanamke ambaye yuko poa sawa kwenye momenti za maisha yako na mama kanumba kitu usichoweza kukisahau ni siku ambayo tulienda kwa huyo huyo mtu alafu huyo kapata kesi, kapata kesi ya, ku, ya, ku, ya kuvunja mm. nyumba mm. yes. Sawa, turudi kwenye kazi za Bravo the Brave. Yes, umezungumzia modern slaves. Yeah, the modern slaves yeah. Ehe, hiyo ndo ambayo coming soon mm kuna kingine chochote ambacho kinaendelea nyuma ya maisha ya Bravo ambacho tukijui? Yeah, almost sasa hivi Mungu amenisaidia, nimepata watu wananipenda, wananiita kwenye series Mm. Nimefanya series kadhaa. fanya series, series sasa hivi ninafanya series mbili. Mm. Nafanya series inaitwa Mahabuba. Ndio. Ya, nafanya series inaitwa Moyo. Ndio. Na zingine ni demo demo nyingi tumezifanya zinakuja. Mm. Pia watu wengine ambao wako kwenye series zao wanajua wataniita. Mm. Wengine mm. nitawafuata. Tutafanya kazi. Lakini pia mm. mimi nina sasa hivi nina, nina kampuni yangu inaitwa Mafundi Studio ndio Mafundi studio. Kwa picha kali. Hmm, video production. Ah, za matukio, harusi, send off. Ya, matukio, harusi, send off. Nafanya hizo mambo. Na kuonaga ukizipost status. Hmm, send off, sijui una party, sijui una nini, unahitaji shooting, hivyo una documentary. Man, tunafanya vitu vikali sana. So hicho ni kitu ambacho nimekiwekeza hapo. Saa ingine tunafanya movie ambazo hata mimi hunioni mm. lakini movie ambazo nimesimamia short films hizo nini, na kuna movie zinakuja pamoja na short film, na kuna kitu kimoja kinaitwa poem mm. ushairi mm. wa kisasa tegemea vitu vizuri kupitia Mafundi Studio. Mafundi Studio tegemea vitu vizuri sana kuwapata soon. Ya mi sinapatikana kwa namba yangu eh, namba yangu asili hata kama tuambie huko kwenye mitandao eh, mitandao instagram natumia fredi bravo tz au mm. fredi bravo tz mm. fredi bravo tz hiyo unaona chini hapo na fredi bravo tz facebook fredi niki fredi bravo fredi hapo yeah mafundi studio ina official page ina, ina official page lakini vitu vingi tumevimute mpaka siku ambayo tuna release ndio tunaviachia. Okay. Mm. Kwa hiyo Mafundi Studio ukiingia Facebook unaipata Mafundi Studio ila kwa haraka na uhakika zaidi wanicheki mimi mwenyewe. Sio. Mm. Hongera sana. Na kucheki pia na wewe. Ah, sasa mimi nini kwenye Mafundi Studio? Labda kurahisisha tu kwenye content Yeah, eh, yeah, Sawa. Yeah, eh, eh, okay. Siku gani ambayo uliwahi kulia sana? Na kwa nini? Hmm. Siku ambayo niliwahi kulia sana ni siku ambayo unajua mimi ni mwimbaji mm. na mimi kabla ya kuanza kuonekana kwenye hizi series mi nilikuwa naimba stage play, I mean hizi hizi stage performance mm. nilirecorded ngoma mi naimba sana Sawa. sana utatusaidia fle- nani hapo ka flavor kidogo ila tuendelee siku hiyo nilikuwa nina perform na live mm. sasa wakati na perform nilikuwa nimekaa vip nimejibrand na jamaa zangu tuko vip tumenunua vinywaji wakati na perform nashuka pale VIP naenda kuperform, nimeperform narudi VIP, nazuiliwa pale mlangoni na bouncer mm. Bouncer anambia mimi si nimetoka kuimba pale, hujaniona yani, nimeshuka tu ndo narudi hapa, vinywaji vyangu pia viko huko juu, kuna gitari liko huko juu mm. Akaniambia huko wewe uruhusiwi kwenda sasa hivi mm. Nikamwambia lakini bado rafiki zangu wengine wapo huko juu, basi wacha niende nikachukue kinywaji changu mm. Akaniambia haiwezekani, nikataka kuingia kwa nguvu, akanitoa kwa nguvu pale mm siku niliumia, nililia vibaya sana. Sitokaa nikaisahau ile siku, kwa sababu nilikuwa nasema why, nimeperform kitu kikubwa, watu wamekifurahia, mbona thamani yangu haipo? yani nilikuwa najiona nakatishwa tamaa, yani niliumia sana. Mimi vitu ambavyo vinaniumiza sana ni haswa mtu anapokuwa anaigusa karia yangu kwa sababu toka mi niko mdogo nina, ninafanya maigizo na nilikuwa ninajiona kipindi niko na umri huu nitakuwa wapi. Sasa niko na umri huu sijawa pale nilipokuwa najiona. Ndio maana sometimes nikimwambia mtu sehemu niache na stress, usinikatishe tamaa, hebu fanye hivi, nakuwa ninamaanisha, kwa sababu unakuwa naumia kutoka ndani. Nani na kuinspire sana katika career yako ya Watanzania? mm. Uh, Watanzania wananiinspire watu wengi. Kuna mtu anaitwa Dennis David mm. kuna mtu anaitwa Nawanda mm. eh, kina Albert mm. wamechukua mm. tuzo. Marafiki zangu wote hao wananiinspire mm. kina JB wakongwe, Vincent Kigosi mm. kina Kevin uh, <laughs> Nawanda eh, Albert alichukua tuzo, Nawanda walichukua tuzo hao, hata Isarito yuko poa mm. eh, wakongwe kina Vincent Kigosi wanapambana, wanafanya, wana nafasi yao wameitengeneza, ambao ndio tunapita humo humo kina JB mm. Ya, hata Jimmy Mafufu pia ananiinspire, yani bado ninampenda kwa sababu ni mtu, ni brother mwenye kipaji, napenda kuwa kama yeye, napenda kuwa kama Gabo mm. Ya. Sasa bravo kwa, kwa ulipotoka yes. nikimwangalia Bravo yule wa kipindi kile cha mwanzo tunakutana oh. hata ujaji wako tu yes. ambacho hakijabadilika ni nondo kichwani ila mm. kwenye mwonekano mm. <laughs> ilikuwa tofauti, tofauti namna ya kuja mm. sasa hivi maisha mazuri mm. eh, yeah. usafiri nini nini siri ya mafanikio hayo yote cha kwanza kuto kukata tamaa Ishu cha kwanza sio kwamba ndio kikubwa kilichofanya hivyo mm. Lakini cha kwanza ki, ambacho nakizungumzia ni kutokukata tamaa mm. Cha pili kujitambua na kuelewa wewe ni nani mm. Cha tatu ni kujiweka, kujirank mm. Kujitengenezea, kujitengenezea kundi ujijue huko kwenye kundi gani mm. Kitu cha nne ambacho ndo cha kwanza cha mwisho mm. Ni Mungu mwenyewe. Mimi naamini nilipofikia ni Mungu mwenyewe. Kitu gani ambacho huwezi kukifanya kabisa kwenye maisha yako? Kwenye maisha yangu kitu ambacho siwezi kukifanya kabisa, siwezi kuacha msaada, yani siwezi kumwacha Mungu Mm. na kitu kingine siwezi kujiaibisha. Kwa maana ya? Kufanya jambo ambalo litanifanya mimi niaibike. Kwa hmm. sababu mm. maisha yangu kila siku mimi kama msanii Mm. yanarekodiwa. Mm. Na yanavyorekodiwa sitakiwi kukipotosha kizazi. Mm. Nikipotosha kizazi nitakuwa nimeenda nje na ule msingi ambao natakiwa kwenda mm. kila nichokifanya nitakiwa katikati yake pawe na education hadi ulivyofikia yeah. ni watu gani ambao unaweza ukawashukuru uka sana kwa kuwa nafasi kubwa au mchango mkubwa kwenye maisha yako wa kwanza namshukuru mama yangu mzazi mm. na dada yangu amenisapoti nashukuru mama yangu mwingine anaitwa Prophet Striza mm. shukuru sana ananiombea mno na mtu mwingine ambaye namshukuru ambaye amenisapoti ni rafiki yangu mwingine anaitwa Ezra Makala naye ni mwigizaji mm. namshukuru sana rafiki yangu ya yeah, hao nikushukuru sana kwa muda wako mm-hmm. asante sana ila leo ni birthday yako naomba nikuimbie kidogo sawa nashukuru wow Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kelly. Happy, Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kwanza nisimame. Sawa sawa. Kwa ambao hamjataka kuonekana nisiulizwe, mbona hao wengine hawakuonekana? Na watakaoonekana usiulizwe huyo ni nani? Ama eh, na watakaoonekana pia. Mm. Ah, ukiniuliza naweza nikakujibu kwa sababu maelezo ya kutosha nina. Sasa mimi ndo nitakuinterview hapa maana na mimi pia ni presenter. Na Mkevi, unajisikiaje leo kwa birthday yako? Kwanza najisikia vizuri sana. Naam, mpenzi mtazamaji wa Tiki TV, niko hapa na Kevin, yuko kwenye birthday yake. Ni mimi mtangazaji wako Fred Bravo. <laughs> Unatupata moja kwa moja Tiki TV tukiungana na BBC World. Eh, eh, hatari sana. <laughs> Ya, na zoezi linaloenda kutokea hapa sasa ni ku... zoezi la kula keki. Naomba nianze kukulisha. Mimi? Yes. Au unasemaje? Sawa, mimi ndo ndo birthday boy. Yes na kulisha hii keki kevi Trust me. uh Ndani ya siku saba uh Utaikumbuka hii siku mhm. Utapata kitu ambacho kitakuwa kitamu kama hii keki uh Na life yako yote natamka neno la imani na la upendo likapate kuwa life yako yote ikapate kuwa tamu yes hmm. naam ni zoezi lilotoka kufanyika hapo ni kumlisha Kevi keki <laughs> na sasa Kevi analisha kile kipande kizito kizito kinene kinene kikubwa kikubwa. <laughs> hapa hmm. hicho hicho kidogo hivi, Utaua hicho hapo ya mm-hmm. kinachofuata hapa sasa. Mm-hmm. Mm. <laughs> ndio nimejiguza na mikono nimekuwa na wakawaka <laughs> Kuna vibluu fulani hivi na mm. wakawaka Mm -mm anafia maelezo kwenda kuyatoa, sema alikuwa kwenye birthday <laughs> interview ambayo ilikuwa na birthday ndani yake. Jamani, mimi sina la ziada kwa mnaoitazama na kuifuatilia Tiki TV muda huu, karibuni sana, tuko pamoja, tutaendelea kuwa pamoja. Niwashukuru sana, bila ninyi hakuna Kelvin Shayo mm. Lakini bila ninyi pia mnaomsapoti Bravo the Brave, hakuna Bravo the Brave. Yes. Kwa hiyo tuwashukuru nyote kwa pamoja. Tuwashukuru wale wote mliokuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunaelekea kuhitimisha exclusive interview hii.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 Bye.